由于全红婵受伤病困扰，无法完成测验，她与陈芋汐这对女子双人十米台的新组合，只能推迟到本月下旬进行的世锦赛选拔中才能亮相。目前的双人情况的话，可能啊还是在一个磨合阶段，因为重新组合之后的这个从技术的结构啊。 呃，双人的同步啊，各个方面可能要花一个较长的时间吧。从他们的个人实力上面来讲的话呢，还是具备一定的实力，但是从双人组合上面来讲的话呢，现在还欠缺一点，所以需要时间。中国梦之队一夜变天，五大冠军离队，周继红做重要任命，全红婵正式开始冲击奥运双冠王。今天带来有关这个跳水队最新的一个形式的解读。 我们昨天从央视已经了解到了一些最新的进展，在昨天中央电视台采访了周继红，对目前中国跳水队接下来一个人员组成一个情况去做了解读。大家都知道，现在是二零二二年的四月份，距离二零二四年的巴黎奥运会实际上只有两年的一个时间了，可以说时不我待。我们跳水队相对来讲就比较内卷，人才层出不穷，特别是很优秀的年轻人才层出不穷。 全红婵打上奥运会的时候，当时只有十三岁多，接近十四岁的样子，所以在这样的情况之下，接下来的人员规划怎么去变都很值得去推敲。那么昨天周继红已经正式给出了答案，我们参加东京奥运会的十大主力，其中换了一半，有半数都会发生变化。首先说是女子三米板、三米跳板这一块，当时出战双人比赛的是施廷懋和王涵。 两位经验非常丰富的奥运冠军施廷懋手中拥有多枚奥运金牌，也到了该退的时候了。现在双人这一块已经确定了，由陈一文和昌雅妮去取代他们两人去打比赛。目前单人则还没有百分之一百的确定，需要进行一系列的队内的选拔，毕竟不会那么早的去把这个事儿就这么定掉。在女子十米跳台这边，我们看到东京奥运会是这么做选择的：张佳琪和陈芋汐出战双人。 然后陈玉汐和全红婵出战单人。正常来讲，在当时那个周期，陈玉汐和张佳琪是早早的超越了任茜这样的里约奥运会的冠军。当时她是一直排在最前面的。结果最后这一年的两站选拔赛当中，全红婵一经突起，然后超越了张佳琪，跟陈玉汐能够打成平手，基本上两个人是不相上下。所以最终周继红确定了由全红婵来出战单人的比赛，跟陈玉汐来并肩。 成就了全红婵在东京奥运会上的一鸣惊人，大杀四方，打破奥运会的记录，成功夺冠。目前据说张佳琪是想要去读书，另外也就是在对抗的过程当中，他自己心里也很清楚，他现在稍微容易发胖的体质，跟陈芋汐和全红婵接下来继续去竞争，并不是处在一个很有利的位置。所以张佳琪如果选择淡出也有可能，所以已经正式确定下来了。全红婵除了要跳单人的十米台之外， 双人十米台也要开始正式的和陈芋汐进行磨合，两个人在四月上旬应该不会去出战测试赛，因为最近全红婵有点小伤，预计要等到这个四月的下旬，两个人开始正式的磨合配对，确定技术难度。考虑到他们两个人都是世界上最强最强的两个选手了，接下来就是如何去做到协调。 做到同步响应该问题不会太大，这也就意味着全红婵正式的身负重任，在巴黎奥运会上负责冲击单人和双人两块金牌，加上他已经有是这一块东京奥运会的单人十米台的金牌，等于说接下来要去再冲击两块金牌。我们期待着全红婵能够在接下来这两年周期之内保持一个更好的一个身体状态。 持续的进步，然后跟陈芋汐两个人联手，继续在巴黎奥运会上也战胜自己。其他的项目像男子的这个十米台、男子的三米板也都有很大力度的调整。从目前的状况来看，已经拿到奥运冠军的谢思义应该不会再跳了，但曹原可能会从十米台的战场转到三米板。三米板单人比赛是中国队当时八个项目里唯一丢掉的一块金牌，所以我们期待着看看中国队能不能够实现在巴黎奥运会上大包大揽。 八块金牌全部拿到。